aliyewahi kuwa meneja mkuu wa kikosi cha Manchester United Ole Gunnar Solskjaer ana mpango wa kurejea tena kazini na sasa anahusishwa na klabu ya Club Brugge kutokea nchini Ubelgiji. Klabu hiyo inatafuta kocha mpya kwa zaidi ya mwezi mmoja mara baada ya kumfukuza aliyewahi kuwa kocha mkuu wa kikosi hicho Scott Parker mwezi uliopita kutokana na kuwa na mwenendo mbovu kikosini hapo. Kocha huyo wa zamani wa Fulham na Bournemouth alichukua nafasi ya Carl Hopkins Julai mwaka jana, lakini katika mechi mbili alizoziongoza kikosi hicho amefanikiwa kushinda mechi moja pekee. Ikumbukwe kuwa Ole Gunnar Solskjaer alikuwa nje ya dimba tangu atimuliwe Manchester United Novemba mwaka 2021, mwezi mmoja tu ukiwa umebaki atimize miaka mitatu ndani ya Old Trafford. Taarifa kutokea nchini Ubelgiji zinaeleza kuwa kocha msaidizi wa FC Bayern Munich Dino Tapmola naye ameingia kwenye kinyang'anyiro hicho cha kuwania ukocha kwenye klabu ya Club Brugge baada ya kufukuzwa kazi sambamba na Julian Nagelsmann mwishoni mwa mwezi uliopita. Na hiyo ndio ilikuwa update ya michezo kwa siku hii ya leo kutoka hapa Stein TV. Je, ni yapi maoni yako mtazamaji wetu kutokana na habari ambayo tumekusogezea? Basi usisite kuacha maoni yako hapo chini, na niliyokusogezea habari ni mimi Mohamed Ali.